在礼拜一的部分，我们会逢到的是入夜，而这入夜呢，它代表的是在立冬之后的十天的第一个日子。那通常呢，从这一天呢，一直到小雪这一天呢的初意呢，这时候所落下的雨水呢，叫做易水。而这个易水呢，在我们这个古代的时候呢，在《草本纲目》的水部是有记载的，代表的是如同药水一般。 因此呢，有不少的人呢会在这一段期间呢下雨水的时候，就会做储水的动作，然后在过滤之后除下来做后面的药引。那为什么会称为药水呢？因为呢在这一段期间呢，很多的昆虫啊，他们会饮用这些的水呢来扶植，好一直到春雷哦。好，那再来呢？ 如果呢，我们在入役的这个时间呢，要帮自己开运的话，该怎么做呢？我们呢可以呢，在这段期间，也就是从礼拜一一直到这个礼拜天这个区间，这一个礼拜，如果有逢到下雨的时候，我们可以接这个雨水，然后用这个雨水呢，来帮我们自己呢，到时候呢，可以把这个呃药包呢，哦，跟它一起备。 那之后呢，来做擦拭身体的部分。那老师不建议直接做饮用哦，因为要看您是在哪一个地区的朋友，要避免说可能会有酸雨啊这一类的一些状况哦。那再来就是在周二这一天哦，周二这一天呢，我们会逢到的是天赦日哦，那也是一年里面呢哦难得四到六天哦这样的一个好日子，在当天呢，如果做任何的祈福啊。 哦，通常呢，它的效果呢会是翻倍的多，而在当天同时也逢到的是五元一降的日子哦，所以在当天可以非常大力，荧幕前的朋友可以在当天帮自己刻一个开运印章哦。那这个印章呢就没有强制规定一定要用的，你可以把它刻了章之后呢，就把它放在你的书桌，或者是说您的这个文昌位，哦，或者是您办公桌的这个桌上。 哦，那男生的话呢，就放在左边；女生的话呢，就放在右边。那这样子呢，就可以呢，让我们的这个官位呢，会有更加的挡权的一个效果在哦。在当天，同时也非常大力可以做开池跟放水。所以有需要的朋友，不妨也可以参考在天赦日当天做这几项开运的方式。再来就是周三这一天，我们会逢到的是九空日。 在九空日呢，最忌讳的除了嫁娶之外呢，还有比较忌讳的就是在当天呢有任何的新进的物品啊的一个设置。那在九空日呢，老师会建议呢，吉是尽可能是少取的哦。再来，我们来看一下周四这一天呢，我们会逢到的是无土太阳日，而吉时落到的辰时，也就是普遍大家在。 早上的七点到九点这段时间会出勤哦，非常建议呢，大家在通勤的时候呢，可以呢利用这段时间呢，尽可能的多呼吸、吐气，哦，静心的这个做深呼吸吐气十分钟，朝着太阳的这个方向哦，那来帮自己做一个转运、哈转气的一个动作。 再来，在周四这一天也非常大力呢。尤其是如果您是老板，或者是负责仓库，或者是您是 PM 啊，做这个商品管理的，您如果有想要呢，呃，大力某一个项目哦，或者是某一个商品呢，可以大卖，呃，想要赚这个及时的出货财，不妨就在周四这一天呢，把货品呢入仓哦。那在当天呢？ 也非常大力。如果在风水上，尤其是家中有任何要做修缮的，比如说呃有小裂缝、墙上，或者是你的这个呃家具啊，有什么要补丁的各方面的，都很大力在周四这一天把它补起来哦。那可以让我们的这个财运呢比较不会散开。 再来就是周五这一天了。周五这一天呢，我们会逢到的是一个适合的祈福吉日。当天呢，同时也非常大力，可以就是上梁、出行、入宅以及安床。有需要的朋友可以多多利用周五当天的白天去执行这些项目。而在周六这一天呢，我们会逢到的是不修灶的日子，所以呢，厨房的灶如果有任何的问题，尽可能要。 延后再去做处理，而在当天呢也非常大力，我们可以做剪头发、剪指甲，还有呢更大力。女性朋友呢，尽可能在当天可以帮自己上了妆再出门哦。即便是很简易的裸妆，也尽量呢要上个妆，帮自己做个提前的开运哦。而在礼拜天这一天呢，我们会逢到一个新的节气，也就是在。 早上的四点四十分，我们会迎接小雪。那在这一个时间点呢，老师也要特别的提醒荧幕前的每一位朋友，天气呢会更加剧的去降温哦，所以早出的晚归的朋友们，务必一定在身上要带一个这个外套，这样子才可以避免呢不小心让这个流行性的感冒早上升哦。 再来，让我们来看一下，在当周呢，我们的运势王又是哪三个生肖的朋友？首先呢，第三名是属老鼠的朋友，第二名呢是属老虎的朋友，而第一名呢是属龙的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。 基本上呢，在这个礼拜你们的运势呢非常的旺哦，而且呢非常有机会可以逢到变动，而这个变动呢可能会是在工作的环境的一个异动，一般这个异动呢会是往比较有挑战性而且比较好的方向的异动，甚至呢呃比较偏向可能是换工作、转职啊、跳槽、哦升职等等之类的，所以不妨哦可以多争取一下。 相关的 job offer 或者是机会，在这一段期间呢，你们的财运也是相当的不错的哦。不过有一个机禁忌就是，如果你是在针对投资的部分的话，您的这个操作的部分就千万不要太过的着急哦。我们就是小进小出，基本上获利都不会是太大的问题的。接下来，让我们来看一下其他生肖呢，在当中个别又要留意的事项又有哪些。 首先，第一个针对属老鼠的朋友，在当周逢到的是时来运转的一个状况，代表的是呢好事呢就会来临了。不过呢，在这个礼拜非常忌讳的是，在做一些相关的决定性的这个决策的时候呢，千万不可以犹豫不决哦。那属老鼠的朋友呢，在当周没有需要留意的天数。 下一个生肖是属牛的朋友，在这个礼拜呢，逢到的是转折之象，那代表的是，如果你遇险呢，你就得利；你受到阻碍呢，反而能够升。好事呢，在当中呢，都会遇到一个转折之后就会成就，所以呢，不要害怕手头上或者是眼前所碰到的任何的 obstacle，尽量的跨过去就可以了。记得。 不能退缩哦，这这个礼拜最忌讳的事情哦，所以不可以退缩。那再来呢？这个礼拜呢，属牛的朋友要留意的天数是星期二。下一个生肖是我们属老虎的朋友，在当周是逢到左右逢源的一个状况。那在这个礼拜比较容易会有一个顿时间呢，你会有这个选择性的一个障碍哦。那请你呢，在做任何的决定的时候，只要记得是要以和为贵，而且呢。 是要让你呢，可以让你未来的路越走越宽的一个决定，那就没有问题喽。那这个礼拜呢，属老虎也没有需要留意的点数哦。下一个生肖是我们属兔子的朋友，在这个礼拜呢是不再迷茫的一周了，很多事情呢都非常的明确跟明朗化，而且甚至都有了一个答案或者是一个呃出口。 所以呢，属兔子朋友在这个礼拜也是相对的可以松一口气了。在这个礼拜，属兔子朋友呢，因为有比较多的琐事烦身哦，所以会建议你呢，先把必须完成的事项先列出条目，再按照轻重缓急的一个级度呢，去一一的去执行跟处理，对你会是要好包办的。这个礼拜也没有需要留意的天数哦。 下一个生肖是我们属龙的朋友。那属龙的朋友呢，在这个礼拜呢，逢到的是开春化冰的一周，代表的是呢，你在这个礼拜呢，你会让自己处在有良好的条件跟环境，以及多的机会。非常建议属龙的朋友呢，必须要自勉自己，必须把握，继续加油下去了。这个礼拜属龙的朋友呢。 运势相当的好，所以一样的没有要留意的天数哦。下一个生肖是我们属蛇的朋友，在这个礼拜是属于勤能补拙的一周哦。所以代表的是呢，这个礼拜呢，必须要更加的勤奋一点哦，用时间呢来换取经验哦。那甚至呢，你可能要多花更多的耐心呢，去了解你所不擅长的事情。 这样子，任何的问题就可以迎刃而解喽。这个礼拜呢，属蛇的朋友要留意的天数是星期一，所以务必在当天的时候呢，在针对如果你有开会啊，或者是有要做一些关键性决定的朋友们，请务必呢要多确认一次才是比较安全的哦。 下一个生肖是我们属马的朋友，在这个礼拜呢，是属于自我反省的一周哦。那不怨于天而不尤于人哦，在这个礼拜呢，切记老师讲的这八个字哦，这样子才能够让你呢心中的这个不满呢，或者是一些怨气呢，这个晦气可以晦散，那锐气才可以顺势啊而回哦，让你的运势慢慢的回升。 属马的朋友在这个礼拜留意的天数有比较多，有三天，分别有周二、周四以及周五哦。所以，请属马的朋友在这个礼拜，除了呢在处理事情上面呢，在出行哦，尤其是交通上，也要特别的留意时间上以安全上的拿捏喽。下一个生肖是我们属羊的朋友，在这个礼拜呢是要慎防小人的一个礼拜。那越亲近呢？ 就越有可能是为善者呢在旁边哦，所以一定要特别的注意。不过你也不用太担心，周边还是会有贵人来帮你的。但是呢，为了免却后患呢，所以呢你还是要注意一下，不然呢有些既定的伤害一旦造成了，它还是没有办法弥补的。你说是吧？那属羊的朋友呢，在这个礼拜留意的天数，除了星期三，还有星期六。 下一个生肖呢，是我们属猴子的朋友，在这个礼拜是属于互补共生的一周哦。太阳呢都有阴晴圆缺了，月亮呢也是一样的，是这个天后呢也是有四季嘛，所以有消有喜有盈有亏。属猴的朋友呢，请不要太担心呢，你吃了一点眼前的亏哦，因为呢最后都还是会返回来变成利的。 那在这个礼拜呢，就当做是让利、让点甜头给别人，你的心里就会好过一点喽。要留意的天数是星期四。下一个生肖呢，是我们属鸡的朋友，在这个礼拜呢，是逢到徒劳务功的一个礼拜。那请记得哦，这完全不是人和人为的因素哦，主要是属于大环境的一个限制之下哦。所以呢，如果呢你要。 做的呢，就应该是呢，要提早呢，将根本的东西，比如说是你的志向哦，或者是能让你安身立命的这个东西啊，比如说职业，呃，或者是方向呢，好，或者是你本来压对保在某一个案子上，或者是产品上面，我们就要可能做转移或者是另求发展，会是比较好的，不要害怕去设立一个停损点哦。 下一个生肖呢？在我们讲下一个生肖之前呢，属鸡的朋友呢，在这个礼拜留意的天数呢是星期五、六哦。那下一个生肖呢，是我们属狗的朋友，在这个礼拜呢，请务必要谨慎保守哦。而这谨慎保守呢，意味的是需要你在当周特别的去留意你周遭的人事物哦，而且呢，要注重您本身的言行举止哦。 这样才可以把这个无形的伤害呢降到最低。在这个礼拜呢，不建议进入任何的斡旋或者是合作的事宜哦。尽可能呢，所有的事情呢，在这个礼拜呢是暂缓的。好，到等到隔一周之后，我们再来去进行，才会是比较理想的。属狗的朋友在这个礼拜要留意的天数呢，跟属鸡的朋友是一样的，都是周五跟周六哦。 下一个生肖呢，是我们属猪的朋友，在这个礼拜是需要学会辨真伪的一周哦。那对于呢纷纭之说呢，请你务必在这个礼拜要用更理性、更客观的角度去学会辨别，哈，去看待，这样你才能够呢以那个用智取虚实哦，才不会受到他人的一些影响，不会卷入是非跟口舌之争。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 那基本上呢，在感情的上呢，这三个生肖朋友呢，在当中会逐渐的明朗化，所以非常建议呢，比如说你开始看透自己的心，知道你喜欢上这个人，或者是你觉得哎，这块该心已经进入到可以去做表白，或者是有所行动了，请你必须要积极的采取行动哦，把握好机会。那甚至呢，如果您刚好是属于被告白者哦，在这个礼拜，请你也要一样。 无论你是想要接受到什么样程度，或者是你不愿意接受，都一定要给予回应，这样子才可以留得一个好的这个风声啊给别人，好吗？那在这个礼拜呢，这三个生肖朋友都可以积极的去，尽量呢去争取自己想要的幸福哦。 以上呢是当周的生肖运势周报，喜欢的朋友请在下方帮老师按下订阅小铃铛加赞，也可以帮老师分享出去。有需要咨询的朋友可以透过上方的微讯号加入老师，或是透过下方的官网联系老师。我是金英老师，我们下周准时再见喽，拜拜。